я только документы сейчас сделаю и Ксюхи их засовываю. катастрофам и э, по аварии пример. Вообще в хлам. На красный БМВ пошло. Охренеть. запись нужна? А? Иди сюда. Стой, стой, стой, стой, стой! Стоп! Ой! Ой! Ой! Ой!

Не ударил? Yeah. ты едешь? Вопреки массовым протестам верующих, патриарх ввел григорианский церковный календарь, что спровоцировало раскол. Сторонники юлианского календаря, который твою мать! Ты ему хотя объяснил, что такое быть в потоковой системе? Да объяснил. И он сам все прекрасно понимает. Старпом ухмыльнулся. Даже заметил, что Аризона стартовала на маршевых. Антон покосился на стену, и та погасла. Да ёбана ты что-то, а! охуевший, что ли?